Bentornati ragazzi, bentornati in questo nuovo video Siamo in un posto che avete già visto Park segreto, non vi dico ancora dov'è L'avrete già visto nel video, quello dell'enduro in Liguria Se non lo avete ancora visto ve lo lascio sopra Questo video è un video che in tanti mi avete chiesto Perché riguarderà il costruire i salti Questa volta in particolare andremo a ricostruire quei panettoni lì sarà proprio un tutorial Toto, sigla! iniziare ragazzi ricordatevi di iscrivervi al canale perché per me è veramente fondamentale che voi vi iscriviate al canale perché riusciamo a crescere gli iscritti e riesco a portare contenuti migliori. A voi non costa niente schiacciare il bottone iscriviti o comunque la campanellina eccetera quindi iscrivetevi perché mi fate veramente un grosso favore e un grosso piacere in particolare. La primissima regola per spalare è non essere da soli. Abbiamo crew di oggi Pazzo, Ricky, Ivo, sfigato che non ha mai spalato in vita sua. Alessio che però è infortunato si è appena operato al crociato, quindi oggi non spalerà, gli facciamo vedere per quando guarisce come spalare, giusto? Giusto. Eh. Comunque, partendo dalla base, la primissima cosa che bisogna avere per iniziare a spalare sono gli attrezzi. Allora, se non si ha uno scavatore o roba del genere, ovviamente si utilizzano attrezzi a mano e oggi è proprio il caso. Così anche voi potete comprare questi attrezzi che alla fine li trovate in qualsiasi centro di utensili, perché sono normalissimi. Abbiamo piccone, rastrello, pala normale che come vedete è una pala che non è niente di che, sono proprio le pale che si trovano nei classici Leroy Merlin o Brico del, della situazione e poi invece abbiamo una pala piatta che dopo vi spiego che cos'è, è un po' diversa dall'altra come vedete è quadrata e soprattutto è liscia sotto come ha detto bene Ricky anche la carriola può essere utile, non è detto che oggi la utilizziamo ma è bene averla adesso vi faccio vedere cosa andiamo a fare questo è il mucchio di terra che abbiamo oggi era stato già un po' shapeato vero Ricky? In realtà non, eh, non ci siamo mai riusciti a girare veramente ecco. poi con la pioggia, con tutto quanto non... Eh... esatto come come vedete è proprio abbastanza demolito nel senso va bene c'ha le sembianze a questo di un kick capite che cioè, sono praticamente sassi cioè tutto l'atterraggio è fatto di sassi anche il fianco cioè è abbastanza uno schifo quindi l'obiettivo di oggi non è solo fare un salto raidabile quindi girabile per passarci sopra con le ruote perché eh, a quel punto veramente qui basterebbe dare una rastrellata una battuta a sto kick e già si potrebbe passare sopra ma è rifarlo completamente per farvi vedere uno come si rifà da zero un salto e due per sistemarlo perché è anche bello avere dei salti precisi e messi bene non abbiamo tanto tempo quindi dovremmo anche lavorare abbastanza in fretta perché abbiamo solo la giornata di oggi l'ora è cambiata viene buio alle 5 quindi dobbiamo muoverci immaginatevi Dopodiché questo è un mucchio appena appoggiato di terra perché più o meno ha quelle condizioni lì un mucchio di terra, anzi forse è messo meglio perché non ha tutti questi sassi fuori. Abbiamo questo primo panettone che non è in linea con gli altri due, cioè siamo proprio fuori linea, sono tutti e tre a caso. La prima cosa è dove vi appoggiano il mucchio di terra o comunque dove dovete poi portare voi terra, fare in modo che i salti che avete siano in linea, più o meno centrati. In particolare su questo salto dove siamo noi come vedete abbiamo allora rampa che più o meno va bene è in linea con la curva che ce l'ha se mi giro e sto in centro a rampa e come vedete io non sono proprio al centro centro nel senso che di qua è bello largo l'atterraggio di qua è un po' strettino qui in cima cioè è come se mancasse in larghezza di qua quindi bisognerà allargarlo già di qua stessa cosa poi degli altri mucchi bisognerà spostare tutto quel fianco di lì su l'altra sponda quindi per spostare la terra principalmente adesso si usa piccone per picconare tutto il fianco e rendere la terra bella morbida perché adesso è dura e compatta e pala normale non quella piatta quella quindi con la punta questa qua in modo tale da riuscire proprio a inforcare la terra e tirarla su quindi questi due attrezzi sono proprio gli attrezzi fondamentali per spostare le grosse quantità di terra a mano gli altri sono più di finezza e vi farò vedere dopo cosa servono Bene, nel video saranno passati tipo secondi. Qua adesso è la una, siamo qua a spalare da... Solo da due ore. Solo da due ore a spalare, ma sembra passata un'eternità. Perché questa terra è veramente... Non è una bella terra, è molto molto argillosa. Quindi, essendo blocchi di argilla, rimane collosissima. Ok, vedete che... Cioè, la terra è tutta così a blocchi quindi non, cioè non, è terra normale è tipo pongo vedete che si schiaccia tipo pongo il problema è che rimane pesantissima da, da come si dice giostrare da maneggiare come vi ho detto prima abbiamo spostato un sacco di terra dal fianco di qua al fianco di qua voi direte perché c'è un mucchio di terra qua in cima? Perché adesso questo mucchio qua lo livelliamo un po' per così e vogliamo fare il pianetto non in piano ma leggermente in salita Così ci si alza anche un po' l'atterraggio Alzandosi l'atterraggio hai più spazio dove mettere le ruote proprio sull'atterraggio Ha piovuto per un bel po' di giorni fino a 4 giorni fa La terra in realtà sotto era già molto bagnata È un vantaggio quando è della terra buona È uno svantaggio in questo caso che è molto argillosa Perché come vi ho detto è mega pesante Però in realtà l'obiettivo obiettivo sarebbe sempre quando si spala creare un impasto perfetto tra acqua e terra perché se la fai troppo bagnata rimane fangosa e proprio vi si incolla la pala nel momento in cui mettete la giusta quantità di acqua quando battete con la pala proprio la pala scorre via e rimane la terra incollata dove volete e non alla pala comunque prossimo passo è il fianco iniziare a lisciarlo quindi rastrellare proprio il fianco cercare di chiudere quindi con tutta la terra che cade tutti i bucherellini che si sono formati e poi con l'altra pala questa qua batterlo perché questa pala come vedete è piatta ah, vedete che questa ha tutto questa striscia questo incavo che quando batti vai proprio a pestare qua e quindi ti rimangono sempre i segni sulla terra di questo pezzo qua questa invece se sei bravo a battere batti con questa parte qui non dove c'è il buco e quindi ti rimane tutto bello liscio e i salti ti vengono belli lisci adesso la bagno e praticamente la bagno prima in modo tale che adesso un po' d'acqua la lascio lì un po' così l'acqua penetra nella terra e si bagna tutto il mucchio perché se invece voi bagnate subito e poi andate subito a lavorarci avrete lo strato sopra bagnato e sotto rimane comunque asciutto invece se gli date un tempo l'acqua entra nel terreno e si bagna diciamo tutto il mucchio e adesso ho già fatto un mini pezzo qua il problema di questa terra è che è veramente argillosissima Come vedete io ho battuto, adesso ho fatto quattro battutine lì Se usate questo pezzo viene tutto bello così il fianco E visto poi tutto bello liscio così è una figata L'unico modo per lisciarla qua è bagnarla un po' questo tipo di terra Di solito con la terra che uso io al park la bagno di meno Perché è terra meno argillosa e quindi si compatta in maniera diversa quindi dovete essere anche abili voi a capire il tipo di terreno che avete e a seconda quindi della terra e del tipo di terra che avete cercare di fare l'impasto ideale ecco l'importante è che quando battete cioè io batto quindi metto forza e poi striscio sia avanti principalmente e poi anche indietro dovete stare attenti che strisciare indietro è più facile che vi rimanga attaccata la terra. Non sta venendo male, cioè gli stia andando una bella forma, bello compatto. Adesso Ricky finisci questo pezzo di qua. Io invece adesso inizio a rifare la rampa. abbiamo messo su tutta la terra che avevamo accumulato qua l'abbiamo solo stesa abbiamo tolto i sassi e adesso inizierò a shapeare la rampa bisogna cercare di dargli un raggio omogeneo a tutta la rampa eccetto l'ultima parte del kick che sempre si tende a fare proprio gli ultimi dipende dall'altezza rampa questa qua che è molto bassa che sarà alta un metro e mezzo circa gli ultimi 20 centimetri quindi una spanna si fanno proprio piatti non si fanno chiccati perché se si fa chiccato in su eh, rischia poi di scalciarvi di prendervi proprio la ruota dietro e darvi il colpo vi fa andare in avanti eh, Ricky sta usando la ballerina ecco questo è lo strumento che servirebbe a tutti quelli che costruiscono salti questa macchina in realtà è una compattatrice ed è la stessa macchina che usano per fare l'asfalto cioè un piatto che schiaccia continuamente la terra ed è una bomba per fare i pianetti o l'atterraggio il kick non si può fare con la ballerina perché non si riesce molto a dargli l'angolazione ovviamente non è che dovete avere per forza una ballerina per costruire salti anche perché anche noi al Monza Pizza Bike Par non ce l'abbiamo quella è la macchina che ti ti evita di spaccarti le mani in mille pezzi battendo come stavo facendo io guardate che, che opera manca metà kick però guardate l'inclinazione della rampa ho cercato di fare raggiata dalla base e l'ultimo pezzo quindi tanto così quell'ultimo pezzo lì piatto dritto in modo tale che questa spinge ma l'ultimo pezzo non vi scalcia ovviamente si può scoprire solo testando il salto quindi adesso finiamo e l'obiettivo è riuscire a girare fighting for Ok, ce l'abbiamo fatta. Abbiamo finito ore 4, quindi dalle 11 alle 4 praticamente a lavorare ininterrottamente. L'unica cosa da raffinare sarebbe l'atterraggio, che l'abbiamo passato molto velocemente con la ballerina. Quindi cosa dire veramente cioè se volete costruire un salto ok noi qua avevamo un mucchio di terra già se voi non avete un mucchio di terra comunque ovviamente non ci metterete magari un giorno iniziate a raccimolare terra se uno volesse costruirsi un salto del genere ovviamente magari non c'è bisogno di fare tutto il piano magari si fa solo rampa e atterraggio e si crea un doppio e così si risparmia terra da portare però l'importante è iniziare andare fuori, uscite di casa, prendete la pala e iniziate a spalare, e costruirvi i propri salti, perché è la cosa migliore per imparare sia a girare sia a spalare. Qual è l'importante Ivo dei video sempre? Se volete fare una cosa, fatela! Esatto. E non esatto. dimenticatevi le cose a metà. Esatto. Non vedo l'ora di provarlo questa cosa qua, Ma sembra la cosa più figa. No? Madonna, tantissimo. Ok, vediamo una persona che prova questo panettone. Vai Gio, vai Gio, fammi vedere un panettone Vai Gio Yo Bene, direi che panettone ha provato Tra l'altro girarci subito, come vedete è ancora un po' morbidino si lasciano ancora un po' di strisciate ma nei prossimi giorni che prenderà sole si indurirà un sacco e sarà perfetto comunque adesso basta filmare con la camera e si va a girare niggas sleeping. I'm out for the weekend. Fuck it, all lean on me. Morgan Freeman, gold chain, gold roll. If she swallow, let me know. Acid tripping, skinny dipping, Pillsbury, get the dough. Then I'm on another show. Shut the bell, got the smoke. Riding down Crenshaw. Young niggas winning, bro. King all of my niggas, queen all of my bitches. Cosa faccio? Frego Ivo o no? Ma quindi ti frego Ivo? Perché non avevo ancora flippato dritto. Ah, <laughs> che paura! Fuck a bitch, she don't know me. After I nut, get up and leave. My black threes, SOT, we Io ce lo fronna tutto. Still riding around with that grip. I sit wide selling my buckle. Gold crowns all in our wrist. I be standing high on these couches. Looking down on all these snitches. Okay. Middle finger to the law. Dicking down these niggas, bitches. Tuck your hoe. Yo, your bitch is bad. the toes be painted gold, plus, plus bags. It's what she rockin', pussy pop, that ass fat. I said I own the wood I bought, you have a back. Skinny nigga pockets prowling, I got them racks. Time to wash my niggas money like the laundry illuminazione che questo parco è anche illuminato quindi è una figata doppia salto fighissimo veramente una bomba abbiamo provato tutti i trick ci siamo spinti tra l'altro stavo proprio pensando che questa linea, perché non è tanto grossa in realtà, è una dimensione veramente ottima. Chi è già capace di fare dei panettoni, però vuol provare dei salteadori, è proprio una dimensione veramente perfetta. Quindi per Alboreto, per esempio, sarebbe veramente una figata. Quindi scrivetemi nei commenti se volete vedere un video magari dove facciamo vedere come magari una persona come Albi che è già capace di passare panettoni tipo quelli del Monza Pizza Bike Park ma non ha mai fatto una linea di salti in dirt per farvi vedere come si approccia ad affrontare dei salti del genere come avete visto nei video da GoPro salto funziona perfettamente obiettivo della giornata direi completo al 100% siamo riusciti a rifare completamente un panettone da zero infatti adesso alla fine io avevo i crampi alle braccia non riuscivo più a girare perché mi si chiudevano le braccia talmente ho spalato il panettone è venuto fighissimo ci abbiamo girato sopra abbiamo girato sul mulch ho detto mulch asterischino ho sbagliato ho detto mulch ma non era mulch giustamente sul bag lasciate un like per questo video se vi è piaciuto ricordatevi sempre che apprezzo un sacco i vostri feedback nei commenti quindi scrivetemi cosa ne pensate del video cosa potrei farvi vedere una prossima volta sempre magari riguardo a come spalare come creare salti cioè anche voi tu hai sparato poco io io colpa il supporto colpa, esatto ah, però pensavate di riuscire a creare da un mucchio di terra tipo quello là che fa schifo alla fine è venuto una figata è venuto no? una figata soprattutto quando, quando mi diceva che oggi lo finivamo in un giorno io sinceramente non, non ci credevo così bene non pensavo cioè. io adesso dico la prossima volta però però cioè, ho fatto un tutorial quasi oggi e voi eravate presenti quindi voglio vedere che fate i compiti a casa anche voi soprattutto cioè non loro loro già spalano però voi dovete spalare di più prendete la pala badile un rastrello quello che avete uscite andate a spalare e ci vediamo al prossimo video